La rivalità tra i due squadri principia davvero negli anni 70, quando cresce un nazionalismo corso e che numerosi suoi studenti corsi inizia. Tanto è un periodo dove attenzione della società entra in gli stadi. Con la presenza di polizia, l'affronto diventa quasi logico. Strano quando si pensa che nel 1910 il presidente d'onore di USB era membro di Loge e sinalano si tanta i relazioni zoboni. Uno di 1982, mentre lo scontro Nizza-SB. Il guardiano di Nizza punta un giocatore di USB e i sostenitori di Bastia invaiscono il terreno. C'è una cazzuttata con i CRS, splosano i bombi agricoli quindi era la prima parte. Due, la seconda parte è per la Coppa di Francia di 1966, eh, che era in due match all'epoca. Per la prima, in Nizza, c'è di già violenza, eh. i giocatori di Nizza segano i bastiaci, ci sono atti di violenza, bon. e al ritorno, i nizzardi non vogliono mica giocare, si pigliano i udieti e insulti. Nizza principia 11 a 10 e finisce a noi. Bastia vince, ma a Viderazioni sceglie di riducare un match in terreno neutro. Ci sono cazzutati. e mentre il processo di Edmond Simeoni è tutto piglia una dimensione politica. Pareti allerti alla bomba accadono in Nizza e i giocatori nizzardi sono sotto la protezione della polizia una persona di un club sta un magazzino bruciato. <laughs> Tanto, Jacques Médecin, mère di Nizza, domanda alla squadra di Laga Umachu a USCB di stare in casa, così Umachu non si gioca mica e USB è collegato. È una maniera da pacciare i corti in Nizza. 3. A stagione che si seguita, un giocatore di Nizza dice che lo ha visto un dirigente di USB con una pistola. Abistula. Chizoka Tsutachi. Quattro. Paumaciu Nizza scb au 18 troi 2014 ou privé tuavia interdit la venue des supporters bastiens mais également le port et la détention de tout vêtement au signe distinctif corse ou à l'effigie d'un club corse. Astuto type. Hein. Jean-Louis Leca, gardien de di quand le match est compio, porta una bandeira. Les sostenitori di Nizza invaiscono il terreno e minano i giocatori di USB e la sicurezza aiuta les sostenitori. Mais il faut vraiment que les Bastiers rentrent très très vite. Leca est sospeso par la bandiera. E mi pare que les i de nizzardi abbiano broggiato una bandiera dopo un match contre la C'est Questi de nizzardi qui, Malgrado i baruffi culeiacini, i bastiaci o i marsidiedi, e anche di più, sono gatta in pace dai dirigenti di Ubalo francesi. Vieni con me, vieni con me